정말 이쁘다이쁘다이쁘다니까 내가 믿지 않은 건데 왜 말하고 말고 아무리 말해도 참아 참아 What up? 是奔波儿吧，巴波儿奔波儿吧，两个快乐小妖怪，人见人爱美如花。 微笑，再美再甜，不是你的都。 卡住了！嗨，美女，一个人吗？在等我男朋友。好嘞。我要跟我男朋友分手。哦，真的。可是我舍不得。哦，天哪！舍不得还是得分。哦耶！还是舍不得。 是高手！哇，这是高手，这是高手，这太厉害了，这，这哇这。 是你永远也得不到的爸爸。我最讨厌别人注销。确认过眼神，我遇上对的人，我挥剑转身，而鲜血如红唇。 给我八倍镜，化身钓鱼执法官。那些愣头青还敢瞪流星看我头版，是大川。咔咔咔咔咔咔咔咔，哥别杀我！我我我我我我我，我把枪都给你。咔咔咔咔咔咔咔咔。兄弟，男的手出来打底子，出来打头像。注意注意注意！ 谁抢那个？主要因为我漂亮。那个谁抢那个？魅力四射放光芒。那个谁抢那个？我的名字叫爆胎。那个谁抢那个？啥子时候火起来？我把儿子送去练街舞了。你肯定觉得跳的还可以，对吧？ <laughs> 这个穿秋衣的。 他是我儿子。一开始我只顾着看你，装作不经意，心却飘过去，还窃喜你没发现我躲在。一有人。 别笑！哎呦我的妈！哈 <laughs> 哈 抖音。跟我我我我走吧，们们们去去去巴黎铁塔，桥下，最最浪漫、动人，但别人不知道要！ so, so, so. To get over me, but I never thought she would get down. Somebody I know, I guess it's just how it goes.